bonjour, bonsoir. Sans pas de l'air à laquelle vous nous suivez, c'est votre mission Canal de Star présentée par votre humble servante Naomi Moussaï, Air Force One, Câble Mer. Salutations déjà à mon boss, mon boss Urité hein, Kaleba, Eeh balobi luder de luder, luder de luder PHD yongo Ornella Musayi ma grande sœur cherie je t'aime bien merci na bino nionso vraiment bo attirer ba attention na bino bozala branche boyebi ke mission na bino canal de star na yembelaka bino ba star mais na kitaka pe sur le terrain pona koyeba nini ezoleka na mboka donc bomoni bien ke naza na prince toza awa Rentree scolaire dans trois jours, lelo vendredi, donc dans trois jours, samedi, dimanche, lundi, rentree scolaire. Mais malgré gratuité ya enseignement, projet ya chef, ya chef de l'État ezalaki eza reçu, mais tozomona circulation ya mbongo eza te. Tomeka mpe kotuna différentes, différentes personnes mpo toyeba Ndenge nini ba preparer yango? Est ce que eza na bana oyo baza dejà pret po to prete ya ozonga classe? Toyeba ba parents comment est ce que bao preparer rentree wana? Merci merci na bino nionso bolanda play. Ok merci pona question euh, pona rentrée scolaire euh, oyo eza déjà prévu pour le 12 lundi prochain euh, ba difficulté vraiment eza makasi euh, vie ba beta mosusu ya ba parents et puis euh, na ba période oyo towuti oyo ya pandémie oyo ebiki frappé euh, monde mobimba nakoloba kaka te kaka biso amena ba mikili mosusu ya, ya libanda oyo bazalaki vraiment frapper na, na pandemie oyo mais na kozonga na Kinshasa awa mpo na rentree ba difficulté eza makasi eza makasi euh, nga mono nukuto naza, naza enseignant nouvelle unité euh, jusque là tofutami nanu te mais Voilà, baza kosanda ministre annonce deja nini reprise ya ba activite oyo eza prevu deja pour ce lundi. Bato boyaki ko boycotter, tondimaki na mbela ya mokonzi tokokende mais ba resoudre quand meme ba cas na biso oyo wana. Bon, imaginez que tofutami nanu te mais bana bazali faut bazonga. Hein? Tokosombela bango uniforme ndenge nini? Cahier ndenge nini? Biki ndenge nini? Donc euh, eza kaka que question ba ba mega mpe ko ko ko, ko réunir ba ba ba, ba, ba mbela na bango balakaki biso ekokisama po bango mpe tosalela bango ba rentrée na bango ezala kitoko. Donc c'est un peu ça. Rentrée scolaire oyo toza prête te. Pona nini jusqu'à présent mbongo na maboko eza te? To passer na moment moko difficile neti bana na ngai jusqu'à present ba sali nanu confirmation te eloko moko te mbongo eza te bon rente yango pe nayebi te soki eza kaka lundi eza doute. Tosali rentree scolaire te vu que confinement mbongo eza te vie eza ko debrouiller. Mais na biloko kaka oyo eza ya annee passe bakolata po bakende classe po classe eza avenir ya mwana par après soki mbongo emonani nde nakoluka uniforme mais bakaye ndambu na sombi euh, mbongo mpenza emonana te sikoyo to bapreparation yango mpenza deja ya, ya, ba, ya bana na ekole tomona claire te sikoyo toprepare ndeni bakotanga mpe ndeni bakolata mpe ndeni bambongo emonana te Awa to decouvrir ba programme wana toyebi pe makambo yango ya gouvernement yango ndenge ya lelo to comprendre yango kati. Voilà, merci, merci, merci na bino nionso boyoki vraiment nayebi ke to lancer vraiment appel na bakonzi ya mboka bayoki ndenge bato bazolela rentrée scolaire de 12 malgré malgré gratuité ya enseignement mais eza na baparent mosusu baza vraiment na badifficulté Batalela biso nao likambo bameka mpe kofuta ba enseignants, ba travailleurs, ba soda. Mutu nionso soit aza na mbongo na maboko toye toyebi ke akozala na facite ya kotinda bana na classe. Merci merci na bino vraiment bo bolandaka emission na ngai canal le star bino batu bobonza mitema na bino na HT consulting bo continuer toujours ko s'abonner. Bokomona vraiment bomoni kin kitoko bino batu bolanda biso na poto merci merci malgre ba difficulte merci mais malgre ba nzala mais kofi ayembeli biso mboka elengi mais batu mosusu bazoyoka elengi ya mboka yango te po ya nini mbongo eza te na maboko merci beaucoup merci bye bye.